Ils sont au moins deux, hein. qui se cache à derrière. <laughs> Schnell! Ça commence bien. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Et dehors. Ok. Deux moteurs qui sont là. Ils vont pas aller le sauver. Je récupère le deuxième piège ici. Ça. Si vous faites ça... Franchement, je, prends, je cours un risque là. Ils sont tous statués un peu à découvert. Très bien. Ok, ben Libération euh, C'est le moment, du coup. Ok. L'autre est... j'ai couru un risque là. Hein. Mec, t'es là. Ok. Tu veux tenter ça Dédard, dédard. Ok. On tente, on tente. Quelqu'un là Oh, s'il s'ouvre alors que je suis là. Bon. Ok. Ah, j'ai l'impression que c'est mauvais calcul. Hein. Ce qui me concerne. Ok, ok, ok, on récupère ça. Oh, tellement loin là ça. Il me semble qu'il y a deux. Ok. Là, pour le coup... Est-ce que j'ai une palette, là <laughs> J'arrive, j'arrive. Bah oui, le piège s'est ouvert juste derrière. Faut que je casse les deux. Et on a trois moteurs ici. On a un trigène et la cave. Cherche l'autre qui est là. On va pas la récupérer tout de suite. Hein. T'as rien là. Il a rien du tout pour elle ici. Donc une palette. Ah, des darts, ça peut peut-être te faire gagner deux secondes. Hein. Ok. On récupère. On retourne par là. C'est bien ça. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Ok. Bien joué ça. Hein. ok. Sachant que elle est partie. Et là, par contre, toi, t'as découvert. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut. Ok. Ah. ah ok. Ah, ok. Je la récupère elle. Là, ok, ils vont tous être au statut à découvert dans quelques secondes, une fois que le statut intimidé sera ok. Pas suffisant pour moi. Hein. Tu viens derrière moi, tu vas te prendre le piège. J'avais dis quoi Venez l'aider, c'est maintenant ou jamais. Si vous venez l'aider. Je s'est ouvert grâce à mon accessoire. Quoi c'est ballot quand même. Hein Toi, t'es pas bien toi. Ah. Ok. On va retirer ça. Ils sont pas bien. Hein. En vrai, ils sont vraiment pas bien. Hein. Parce que on est tous dans une situation un peu compliquée. D'une part, on a euh, trois moteurs ici. On a la cave là. Non, bah, ça ici. Hop. Charles. C'est en train de te soigner, c'est bien. Je vois. Hein. Tu vois bien. Burst. Si tu traverses cette maison de l'enfer. Merci. Ok. Suivant. Pareil. Ils sont tous à découvert. La palette, là, je l'ai pas fermée. S'ils veulent, ils peuvent forcer s'ils veulent. Ils peuvent se soigner à l'infini. S'ils sont là. Hein Ça force. S'ils font le tour, ils se prennent le... On va casser le, le loop ici. Je crois qu'il y en a un. Ah Je l'ai vu. vu, je vu. J'ai vu les érafleurs se, se jouer là. Peut-être qu'il était juste derrière les pneus, mais... Euh, gros doute pas. Hop. Ok. Hein. Tout va se jouer là. Ah. Hein. Oh, attends, qu'est-ce que tu nous fais là C'est un Ah On calcul, hein Ça grille, ça force, ça force, ça grille. Et là, elle fait ce qu'elle a raison de faire. Hein. qu'on peut m'expliquer ça Ok. Ah deux portes sont là. Changer notre fusil d'épaule. Les deux portes sont assez proches. J'ai que de pièges potentiels. Ok. Toi, attends, tu à découvert. Je t'attrape, je te mords. Si tu loupes pas là, va réussir à l'emporter. On va mettre ça ici. Hein. Et là, en statut découvert. L'autre ok. Et ils peuvent s'en sortir à 3 là. Hein. En vrai. Hein. On n'a pas été trop... Trop violent. Ah Ah, le piège peut se réouvrir en dessous en fait. Et si c'est le cas, on arrive... Allez, ouvre-toi, s'il te plaît. Non. Dommage pour moi. C'est fini. On a joué, on a joué, on n'a pas joué. Burst, ok. Ah moche, ça. Hein. Ah c'est bon ça. C'est bon ça. Viens Marthe. Là, il y a un genre de tristesse. Ce qu'elle a utilisé euh, pour le peuple. c'est pour le peuple. Et lui, il est... Ah, viens, viens, viens. Ah elle va s'en sortir. Elle peut, hein. Oh mon dieu Ah, c'était marrant. C'est marrant ou pas hein C'est marrant, oui C'est le seul ou pas hein Oh là là, mon gars. Ah, c'est trop drôle. Hein. Alors là, mon gars. C'était <laughs> vraiment drôle ce qui vient de se passer. C'était... C'était giga drôle. Là, indéfectible. Oh Oh non Oh regardez le piège parfait Non, pas parfait, pas parfait. Oh Dis aux autres ce que tu as vu <laughs> Ah, c'était succulent, c'était tellement délicieux, c'était tellement délicieux. Aïe, aïe, aïe. Tellement délicieux. Mettre à 200 Oh si, la dernière Elle trouve la... Ah, ah, un talent d'Alessia. Ah, c'est le game Ça fait plaisir. Réponds ma légende